Sorry lah, kasih saya untung view sikit mah. Okay, buka keluar. Mestilah, accessory earphone lah. Adapter, 2 pin to MMCX. Okay, kenapa mah pakai ni adapter leh? Sebab ini headphone punya pin. Nah, ini. So, ini taruh dekat sini. Lepas tu ini ada original kabel, ini hi-fi main punya. Uh, 6.3 mm punya soket dengan 3.5 mm. So ada dua set sini. Ni original lah. Yang ni hi-fi main Ananda. Okey. So dia punya pin adapter. Kenapa ada banyak adapter? Sebab ini wire boleh buka di sini, masuk pin ini, masuk di sini. Kalau members ada interesting nak tengok macam mana main, komen Sifu. Nanti Sifu buat video lagi. Hari ini kita bukan cerita ini topiknya. Hari ini kita cerita pasal Feo M11 Plus. Ini dia pakai Android system. Kadang-kadang kita pakai handphone. Lepas tu pakai ini macam punya tap TSC. Keluar sini masuk earphone. Yalah maybe Macam leceh sikit lah ada wayar Baik pakai bluetooth kan Tapi suara lain bos Tapi bila you tengah lagu punya jam Handphone bunyi Potong steam oh. So macam ni Terus pakai player Lagi cantik Dulu punya player pakai memory card You kena download dia punya Lagu DST file macam-macam Still sekarang pun ada orang main lah tapi seafood ialah malas sikit. Saya pakai swimming saja. Swimming. Bukan swimming ah, Swimming. So, buka mesin. Kalau tak tahu, ini ialah power bank. Kalau tahu, dia ialah power M. Ini panggil TAP. Power M untuk headphone. Bila kita sudah buka, connect wifi, dia ada special file. Kalau you pakai reading untuk dia punya memory card semua lagu dekat sini and then dia boleh control you punya power gain besar kecil balance all to DST ini all to DST tu you punya file biasa terus boleh upgrade to file besar so you punya lagu wah lagi clear kalau you creator ada pakai aux cable mana ya macam hari tu sifu pakai dekat mini ya you pakai 3.5 mm masuk ke dalam kereta dia pakai aux ini terus boleh jadi player sound system cantik quality ringan tak macam M17 M11 ni M ini kira double dia memang berat tapi dia memang sound quality pun memang ini lagi cuna harga pun lagi cuna ini biasa quality you pakai headphone biasa you tambah pakai handphone you pakai ini dia punya lagu tak cukup dengar lah. Memang cantik dan cun harga pun boleh terima. Okay? Ini barang depend on owner main punya hati lah. Kalau you suka sound system, suka main headphone, ini dia punya harga boleh diterima kan. Sound quality dia, Sifu tak test. Sifu tak pakai ini test. Sennheiser. Sifu tak pakai Hi-Fi Man test. Dengan Sifu punya lain-lain lah. Sifu punya lain-lain ialah kita punya earphone lain lah. Hanya sifu seorang saja ada ini 11. Kalau compare dengan orang lain lagi gila. Saya ada Fio, ada UE, ada custom made lagi. So, kalau member nak tengok komen. Sifu buat video asing asing asing kau tip tadi sudah banyak cerita tak nak cakap ini player good tak good pun mestilah kena buat ini player punya baik dengan tak baik first ini player kalau you pakai headphone medium lah mediumnya sudah cukup tengah lebih dah sebab saya pakai Sennheiser i600 pakai ini Memang sudah cun Ini kabel baru semalam ambil Custom made juga uh, Dari Star Panic uh, Ini sifu beli Ini ialah member Ryan Brick Apps Just Bagi sifu main Like eh, bagi sifu main sifu misi lah Kena terima kasih Minta terima kasih sama dia mah. So buat satu review Untuk dia Kasih dia short sikit lain kali saya mau pinjam barang main lagi senang lah. Kati. Eh? So, player ni, harga dia tak mahal sangat. Suara dia quality, cakap susah nak cerita. Baik, kalau ada masa, appointment sama lain, pergi test. Kalau suka, deal sama dia. Okay? Nak handphone dia, PM Sifu. Kau tip.